What's up mga kinderis? Kasama ko yung mga kasin ko. Manding with kasin. Wait lang. 3, 2, 1. From the 5K. Subscribe! Hello mga kinderis. Bumili kami kanina ng milk shot. Kita po mamaya. <laughs> Oy, hello. Yan guys. <laughs> Sana all my arms Hi. <laughs> Got easy. Wait lang. What's up mga kasibis? Nandito kami ngayon sa court. Pulit ko ito mamaya. <laughs> TC, hello. Chupapi mo nyanyo. Malapit magabi? Te, dyan oras te. Te, dyan oras. 444. Time check, 444. 444. Malapit na gabi, magabi. Pumunta sila kanina dito, mga kasin ko. Anong ginagawa nila? Yan mga kanya guys. Kung kina tayo, subscribe kayo. Yes! Magpapag-giveaway tayo soon. Sige, sayaw! <laughs> Oy! Hindi ako, hindi ako magsasayaw, no? Challenge guys! Ah, uh, no! Ah, wala. Basta <laughs> masayaw ka. Dili ko? Dapat masayaw ka. Dili ko? Hindi ako? Mag-streamer. Game na? Ah, Dapat mo yung Ayan guys, nagpicture-picture sila. <laughs> Wait lang, nakikita ko. Kita na. Ay, sa picture. Wala pa na. Ay, sa gilok. Go, sadig Nagpicture-picture sila. Mga walang magawa. <laughs> Next, ito ay mag-tiktok kami. Kami lahat. Kapatid niya. Yan, tapos na. to <laughs> Oh.